Mimi mwenyewe sikutia saini, yaani sikutiliwa saini kwamba naenda upasuaji, mimi sikutiliwa. Hakuwa ndugu yangu hata mmoja ambaye alitia saini, na wala hakuna aliyejua kwamba mimi naenda upasuaji. Katika kwenda kunyonyesha, nafika pale nikapewa mtoto wa kike, lakini mimi huku nikiwa nimelibeba neno kwamba nimezaa mtoto wa kiume. Lakini pale nilipofika nikapewa kike, nikamwambia mimi mtoto wangu sio huyu. Basi nikakakaa siku moja, mke wake mwanangu akaniambia, mama, historia historia yako sasa, leo nataka umwone mtoto wako. Akaniokea video, akaanza kunionyesha mwimbo, yani anaimba sasa. Sasa wakati namwangalia namwona kweli mwanangu kama ndo anaimba. Mimi nikasema na maana kwamba huyu mtoto alikuwa anaendelea kuimba mi nilimkataza, ujue toka zamani, lakini kumbe yeye moyo wake anapenda kuimba, na maana anaacha kazi anaenda kujifundisha wimbo, alafu anaimba na Harmonize. Mama, unamwona huyo? Nikamwambia nimemwona. Akasema huyu sio mwanao Kamgisha, huyu ni Ibrahim ana, ana, ana Ibrahimu anaimba Konde Boy. Nikasema Ibrahimu, kwanza lilinishtua Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Hii ni exclusive interview ambayo imenishangaza kabla ya kuanza kuirekodi. Natamani tuendelee kushangaa pamoja na tuweze kujua kilichokuwa nyuma ya pazia. Mama mbele yako ambaye tunakwenda kuzungumza naye ni mama anayedai kuwa huenda msanii wa muziki wa kizazi kipya kutoka katika lebo ya Konde Music Worldwide au Konde Geng Ibra kuwa huenda akawa ni mwanaye na anazo sababu zinazomfanya aamini kuwa Ibra huenda akawa ni mwanaye. Na ni kwa sababu zipi? Kwa dondoo aliyonipa ni kwamba pengine kipindi alipojifungua, huenda kuna viashiria vilipelekea yeye kuibiwa mtoto mmoja. Sasa ilikuwaje mpaka akahisi vyote hivyo na akaamini au anaamini kwamba huenda Ibra ni mwanaye? Tunakwenda kusikia kutoka kwake. Kabla ya kusikia, ni kuulize swali pia wewe mfuatiliaji wetu, kama umewahi kusikia kuhusiana na visa hivyo vya watu kuibiwa watoto, drop comment yako, tuambie kisa chako unachokifahamu kilikuwaje, kilihusu nini, wapi na ilikuwaje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 Kwa majina ni nani, kutoka wapi? Kwa majina naitwa Semeni Athmani mm. E, eh, kutoka Buza mm. Tuweze kuifahamu safari ya maisha yako mpaka kufikia huku ambako kumekupelekea wewe kuamini kuwa msanii Ibra huenda akawa ni mwanao wa kumzaa. Hmm. Ilikuwaje? Hmm. Semeni amezaliwa wapi, kukua mpaka kufikia huko ambako kulikuja kutokea hayo ambayo wewe unadai yalitokea? Mimi ni Semeni ambaye nimezaliwa Songea mm. lakini makuzi yangu yani kukua kwangu mm. nimekulia Dar es Salaam Kawe mm. nimesoma shule ya msingi Kawe mm. na mpaka nilivyomaliza mwaka tisini na tatu nimemaliza mm. tisini na nne nikakaa mm. Basi safari yangu ya maisha katika kuishi, nimemaliza shule, sikuendelea na masomo ya mbele mm. nika, ika mwaka huo nikapata ujauzito Nilipopata ujauzito nikaendelea kukaa kwanza katika maisha sikujuaga kama ujauzito una tabia ya yani mimba ina tabia ya, ya kucheza. Lakini nilipopata mimba kwa kwenye tabia ya kucheza ikanishangaza. Nalivyowasimulia yani inacheza mimba lakini nikashangaa. Basi niliposimulia mimba inacheza waka ndugu watu wengine walioshika jamani wakacheka. Ikabidi nimwombe Mungu anipe mtoto wa kiume. Nilikuwa na sababu nampenda mtoto wa kiume kuwa wa kwanza. kwao, nikasema naomba Mungu nipe mtoto wa kiume, na nikipata mtoto wa kiume nitamwita mtoto jina lake Ibrahimu. Nilijisemea mwenyewe ndani peke yangu, nikiwa na mimba ile ilikuwa kwenye miezi miezi minne hivi basi ilivyokuwa ile hiyo mimba inavyoendelea unavyoendelea kulea ndipo nikaona mimba ile na tabia mgawanyiko na nini. Sasa ule mgawanyiko ni tabia mgawanyiko, ikabidi nishangae na kushangaa, nikamuuliza ndugu yangu, kumuuliza ndugu, ya, ndugu yangu ambaye wifi yangu na yeye mjamzito, nikamuuliza wewe mwenzangu, unaona maajabu? mimba, mimba mbona mimi inakuwa na mpasuko katikati, kuna wakati nakaa vizuri, kuna wakati najigawanya. Mwenzangu unaona hivyo? Akasema mimi sioni hivyo, na kwa sababu mimba yake yeye eh, yake na yangu miezi sawa. Kwa nilimuuliza labda na yeye anaona hivyo, yavyosema sioni hivyo basi anaona hivyo kwa upande wake au kwa upande wake, yani nilimuuliza mm. mimi na mimba ya miezi sita mm. yeye na yeye ana mimba miezi sita mm. kwa hiyo ikabidi nimuulize ninavyoona mimi mpasuko miezi saba ile unavyoona mpasuko na wewe huko unaona mm. ya kwako akasema mi sioni nikamwambia chunguza kwanza mm. pendelea ukiona inacheza hebu iangalie mm. alafu mm. utaona yeye baadaye nilivyomuuliza akasema sijaona. Kwa hiyo ikabidi mimi nibaki tu alama ya kujiuliza kwa sababu gani. Basi nikaendelea, lakini nikienda kliniki simwambii nesi, nikaamua tu nanyamaza, najua anapima. Akimaliza ananiambia uko vizuri, mtoto anaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi nikaona ili swala la, la kupasuko sioni kwamba linaniumiza sana, kwa sababu yeye ananijibu mtoto anaendelea vizuri, basi haina haja. Kwa sikusema. Kwa nimeendelea sasa, siku mimba inafika miezi nane. Mimba ilivyofika miezi nane ndo ikabidi anipime, ndo nesi wa kwanza wa siku hiyo akanipima, akaniambia hii mimba inaonekana una, una, una mapacha. Kwa hiyo kwanza, lakini usi, usi, usi, usiinuke mpaka aje mwingine namuita, namuita nesi mwingine aje kupima. Yule alivyokuja akaniambia lala tena, nikalala, akanipima, akaniambia tena, alinipima yule, yani kanipima haswa, yani mpaka tumbo langu nilikuwa nalisikia, yani ananiumiza. Basi akaniambia huyu una mapacha, yani huyu ana mapacha, anamwambia yule, sio ananiambia, anaambia huyu ana mapacha. Kwa hiyo mimi nikainuka na jibu hilo, basi nikaenda nyumbani nikawadisia ndugu zangu eh, Akatua alikuwa mama yangu, nikamwadisia muhusika ambaye ndo mme wangu, nikamwambia nimepimwa leo, nimeona nimeambua na mapacha. Basi akasema sawa. Tumeendelea kuishi sasa, muda huo tunatarajia natarajia ntazaa mapacha, kwa sababu kipindi kile nimepimwa kama miezi nane mpaka miezi tisa na nilikwenda ile tisa iliisha, ikaendelea mwezi wa kumi tu mwanzoni, tarehe tisa ndo nikaondoka kuji, ku, ku, uchungu, na ndo siku wakati niko leba nikaambua mtoto wako ana, anakuja vibaya, yani yani anavyokuja mtoto anavyotaka kutoka anatoka anakuja vibaya. Kwa hiyo wewe utakiwi kujifungua kawaida, kwa hiyo unatakiwa ufanyiwe upasuaji. Kwa hiyo mimi nikawa lile neno nimelipokea, lakini nitafanya nini? Upasuaji kiukweli unatisha, nikashtuka nika, nika na nini, lakini nikamwomba Mungu nitoke salama, na kweli nikapelekwa. Mimi mwenyewe sikutia saini, yani sikutiliwa saini kwamba naenda upasuaji, mimi sikutiliwa. Hmm. Hakuwa ndugu yangu hata mmoja ambaye alitia saini na wala hakuna aliyejua kwamba mimi naenda upasuaji. Kwa hiyo hata wakati naandaliwa kwenda theater, nesi dokta, manake mara ya kwanza akanipima, akanipima mmoja, nikaona alivyonipima, akaenda kumwita mwingine alivyokuja ule mwingine naye akanipima akaenda kumwita mwingine. Sasa wakati wanaitana mimi nikajua labda mm, kwa nini wanaitana, kwa nini wakinipima anaondoka, akinipima anaondoka. Inawezekana mimi yani, inawezekana na matatizo Unaona, yani ya matatizo si matatizo gani, au viumbe wenyewe wamekufa? Yani, yani nimefikiria hivyo tu, yani sielewi chochote. Kwa nini wana, wanaondoka wanakuja, anakuja huyu anakuja wewe, na maana mimi siwezi kujifungua au vipi? Kwa hiyo wale alivyokuja yule mwingine aka, yule dokta wa mwisho ndo akaniambia, akanipima. Alivyonipima akaniambia, unatakiwa uende theater wewe, huwezi kujifungua kawaida mtoto. Yani huyu wa mwisho ndo akanieleza, anaonekana mtoto ameziba njia, mtoto ameziba njia, kawaida hawezi kuja kwa sababu hajatanguliza kichwa. Kwao mimi nikalipokea hilo neno kwa hivyo, kwa hiyo nikaona nimekubali, lakini sikutiliwa saini wala ndugu yangu. Sasa ilikuwaje ukafanyiwa huo upasuaji bila ndugu kutia saini wala wewe mwenyewe kutia saini? Huo ni utaratibu wao. Wakati ule mi naumwa, siwezi nikasema kwa nini iwe hivyo. Mimi nachohitaji pale nipone, na ule ndo wameona utaratibu wao. Mi sikuoji kwa sababu mimi kwanza ni mgeni wa kujifungua, ni mimba ya kwanza, siwezi kujua hilo. Ila uliridhia upasuaji ufanyike? Niliridhia kwa sababu walisema mtoto anakuja anakuja vibaya, haina namna nyingine, ni kwenda upasuaji. Kwa hiyo mimi siwezi kupinga. Mhm. Kwa hiyo mimi nikaenda upasuaji, nikarudishwa. Wakati wa kurudishwa, mimi nimekuja kupata fahamu ni jioni kabisa, saa kumi na moja napata fahamu, kwa sababu nakumbuka ilikuwa jioni kabisa mm. ndugu zangu walikuwa wamejaa pale mm. ni, kitandani pale wananiangalia, nilivyopata tu fahamu wakati sija wanani, wananiuliza uliza unajisikiaje, nikaletewa mtoto. Mtoto yule nilivyoletewa, nimuone mwanangu, mm. lakini nimemwona mtoto mmoja Nikawaza waliniambia wawili, mbona mmoja? Lakini sikuwaambia ndugu, kwa sababu yani kwa, kwa kipindi kile sikuweza tu na akili hiyo ya kusema mbona mmoja. Sikuweza kuuliza wala kwa daktari, sikuweza kusema. kwao. mi nikaona inawezekana kule nilipimwa waniambia wawili, labda walipima tu vibaya. kwao. mi nikalizika na pale hospitali nimekaa mpaka siku ya saba kutolewa nyuzi katika kutolewa nyuzi, zile nyuzi zilifumuka zote zote zilifumuka, na katika kufumuka nyuzi zote ikapelekea ika, kuniambia yani yani jinsi ulivyokuwa inatakiwa huyu asafishwe vizuri, na yule anayenisafisha akamwita aka, aka mwingine, yani alikuwa mtu mwanaume akamwita na anayesafisha mwanamke, akaniambia huyu anatakiwa asafishwe vizuri, kwa sababu tumbo hili lina uchafu mwingi, yani mshono wote umefumka wote. Kwao nikafungwa mkono wangu huu na huu, nikafungwa kwenye kitanda nilicholalia, nikafungwa ili nisiweze kutoa hivi mikono wakaanza kuni, kunisafisha kwa kukandamiza tumbo langu. Nili, nil, nililia sana bila ganzi. Kwa hiyo walivyomaliza pale, akaniingiza gozi zigozi zilijazwa kwenye tumbo kama tatu na zilizama. Kwa hiyo nilikaa pale ni, ni uchungu nilioupata. Nilivyoinuka kwa kweli, yule dada aliyenisafisha nesi akaniambia kwa hali hii ulionayo, sijui kama utapona, na kama utapona, una Mungu. Basi mimi nikalia wazo langu kwamba mimi naona siwezi kuishi, kwa hiyo siwezi kuishi. Basi nikarudi odini, mtoto yule, yani hata la kumshika ile sina, watu wananisaidia kumbembeleza. Basi mpaka baadaye sana madaktari walivyopita saa mbili wakaangalia, wakashangaa waka kuona kidonda kiko, kiko wazi. Wakaniambia nirudi tena, lakini nilipiga makelele kurudi tena fieta. Mmoja akasema basi huyu anafaa asali, akiletewa asali ata, atafanya at, itakuwa vizuri. Kwao wajadiliana pale tiba, mimi kweli wakaanza kunihudumia kusafishwa asubuhi na jioni. Nimekaa hospitali siku ishirini na nane bila kuoga, huku nikisafishwa mara mbili kila siku mpaka nilivyokuja kutolewa nikaambiwa sasa unatolewa, lakini utakuja kusafishwa kila siku. Na nilivyorudishwa nyumbani nikasafishwa kila siku kwa muda wa miezi mitatu, nisioge, mi kazi yangu kwenda kusafishwa tu. Kwa hiyo nimesafishwa mpaka nilivyopona muda wa miezi mitatu, ndo nikaanza kuoga. Wakati mtoto wangu yule ame, amefikia muda wa miaka kama miwili, ndo nikasikia habari ya kwamba watoto huwa wanaibiwa wanaibiwa. Sasa mimi nikakumbuka, <clears throat> mbona mi niliambiwa watoto wawili au mimi niliibiwa mtoto wangu? Unaona, na hata katika upelesheni ule ulifanyika kwa tabu, nimepata tabu, lakini hilo neno lilinipelekea sana kukaa ndani ya moyo, inawezekana niliibiwa. Kwa hiyo mi nalea mtoto nikiwa hali inawezekana nimeibiwa moyo wangu, kila siku naongea. Basi ilipofika muda wa, nika, akaitwa mme wangu mimi kwamba huyu anatakiwa asibebe mimba kwa muda wa miaka mitano. Haya, kwa na mimi nikaambiwa na nikafata ale masharti, muda wa miaka mitano nikabeba mimba. Wakati nimebeba ile mimba nikawa na, kliniki, naenda kliniki. Nilivyoenda siku ya kujifungua, naenda hapo hospitali, nikapelekwa hospitali ya Mwananyamala nikaambua huyu kutokana na mshono ulivyo atakiwa kujifungua hapa, apelekwa Muhimbili. Nikapelekwa Muhimbili. Muhimbili kule nika nika, nikakaa mpaka jioni kabisa. Dokta akapita akasema, we utaki kuzaa kwa kawaida, unatakiwa ufanyiwe operesheni kwa sababu mshono wako utaki, usukume mtoto kwa sababu unaonekana we kidonda kilikuwa kina usaa, nikamwambia ndio kina usaa, kwa hiyo utakiwa kusukuma mtoto, kwa hiyo unafanyiwa tena operation. Kiukweli mi operation nilivyosikia niliumia na sikutaka hata kusikia, kwa sababu umeniumiza sana. Kwa hiyo nilivyosikia tena kwa mara ya pili nikaogopa, lakini hata hivyo madaktari wakasema utakiwa, unatakiwa uende. Mimi sasa hapo nikaamua kunyamaza, sikatai, sikubali, saini. Mi nikaambia dokta, mi nimekaa nimeambiwa miaka mitano ndio nizae, naweza nikazaa. Dokta akaniambia mimi nimefanya kazi muda toka mwaka themanini na tisa hadi leo elfu mbili na, na moja hii nayokueleza ninajua. Kwa hiyo kama unataka uzae kawaida saini, ili ukifa mimi kifo chako kisihusike. Kwa hiyo mi nachokuomba uende tu operesheni. Basi mimi pale nikakubali, nikaondoka, nikafanya operation. Ukasaini kusaini? Nili, nili, nilisaini kwenda operation, kwenda operation. Mm. Nika, nikaenda operation tayari nilivyokuwa nimeenda operation nimepata fahamu, basi dokta akaniambia, yani napata tu fahamu, namwona daktari akaniambia, akanipa pole, akaniambia jalada, akasoma akasema, kumbe una, una mtoto wa kiume. Aya, mara ndugu zangu wakaja, nikamwambia mi nimeambiwa na mtoto wa kiume. Akasema hata sisi tumeambiwa mtoto wako wa kiume. Sawa. Wakati nimepata nguvu, baadaye tukaambiwa twende kunyonyesha, twende kunyonyesha katika kutoka odi thelathini na tisa tukanyonyesha thelathini na saba ghorofa yani na, namba thelathini na saba. Kwa hiyo tunaenda kunyonyesha. Katika kwenda kunyonyesha, nafika pale nikapewa mtoto wa kike, lakini mimi huku nikiwa nimelibeba neno kwamba nimezaa mtoto wa kiume, lakini pale nilipofika nikapewa wa kike. Nikamwambia mimi mtoto wangu sio huyu. Yule wale manesi wakaniuliza kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia mimi nimeambiwa mtoto wa kike wa kiume, sasa mbona mnanipa wa kike? Wakaniuliza we, jina lako sisemeni? Huyu mtoto wa kike mama yake Jalada iliapa mama yake ni Semeni Asumani, ni wewe. Nikamwambia ni sawa, mi Semeni Asumani, lakini kule dokta nimemsikia mwenyewe na ndugu zangu wamesema na wao wameambiwa. Sasa leo nikiambua mtoto, mtoto huyu mnanipa wa kike, mimi sijalikubali hilo neno pale manesi wengine waka, wamesogelea lile, lile neno pale tunavyoongea wakasogeleana, lakini mmoja akatoa wazo, hebu angalia namba ya mkononi tukaangalia namba ya mkononi ya kwangu, tunaveshwaga namba wazazi wote na watoto, watoto zetu wanaveshwa namba ya mkononi. Kwa hiyo kuangalia namba ya mkononi na namba ya mtoto tofauti, wakasema kweli, wakaanza kumtafuta mtoto mwenye namba sawa na mimi, na kweli wavomtafuta wakampata, wakanikabidhi mtoto wa kiume, na ule mtoto wa kiume nilivyompata nikawa sasa unajua nina kitu ambacho kama kimeniuma, ni furaha yangu kuirudisha ghafla ilikuwa ngumu kidogo. Nikamshika mtoto lakini simnyonyeshi, wakaniuliza bado huyo naamini sio wako. Mtoto mwangalie, mwangalie tu hizi hizi namba zinafanana, mnyonyeshe huyo mtoto, ni wa kwako. Kweli mimi kutoka pale nikamnyonyesha mtoto wangu wakati nimeruhusiwa baada ya kupewa mtoto wangu yule wa kiume kupitia namba tulizovaa namba yangu na mtoto zilifanana na ni wa kiume, basi nikaridhika. Basi wakati tunaruhusiwa odi, odini wenzangu wameruhusiwa, lakini mimi nikaambua peke yangu, kaa pembeni. Mimi wenzangu wakaruhusiwa, mimi bado nimekaa pembeni. Nilikuwa najiuliza kwa nini naambiwa kaa pembeni subiri kwanza, wote wanaruhusiwa. Mwisho nikaambiwa wewe, siku ya arobaini ikifika, imepita siku ya arobaini, njoo hapa, njoo utaonana na madaktari. Mimi kweli siku arobaini nikaenda. Kufika pale pale, nilivyofika pale katika kitengo cha uzazi, afya ya uzazi afya ya uzazi, yani kile kitengo. Nika, nikafika pale kwa madaktari nikaambiwa kwamba nipime uzito na nini, niingie kwa daktari. Lakini nilipoingia kwa daktari nikaambiwa, wewe wewe ni wewe, jina lako hilo? Nikaambia ndio, mi naitwa Semeni. Sasa mbona ni mdogo na ume kwamba wewe ndo umeambiwa kwamba uzai tena, umefungwa kizazi kivipi? Sasa mi pale nikashangaa, mi nimefungwa kizazi, nikashangaa. Basi katika kushangaa mimi nikaambia, wakaniambia kwa hiyo wewe una habari? Nikaambia sina habari kwamba nimefungwa kizazi, mimi habari sina. Akasema ni kwa sababu ipi? Wao sasa madaktari wakajikusanya tena kule kwa makule walivyojikusanya wakasema hebu kalete jalada lake la operesheni hapa, kwa nini alifungwa. Kwa hiyo wakaleta kusoma, wakasema aha, tumeelewa, wewe umefungwa kwa sababu operesheni wa kwanza ulifanyika vibaya. Baada ya kufanyika vibaya operesheni wa kwanza, huu wa pili ikaonekana haiwezekani kupasua na kushona, kwa hiyo wamekupunguza nyama upande huu na huu, amevuta mpya kwa hiyo wameshona, kwa hiyo kubeba mimba. Mimi lile neno nililipokea kwa maumivu, kwa sababu kwanza na watoto wawili, siku zao wa kike, alafu pili ni mdogo na miaka ishirini na sita. Kwa hiyo sikulipokea vizuri ile neno, lakini mama yangu alinisihi akasema, watoto hawa mwombe Mungu wakue, au ni watoto wengi. Kwa hiyo na mimi nikalibeba hilo neno mpaka maisha yangu. Kwa hiyo mtoto wangu alivyokuja kukuakua ndo yule wa kwanza akawa na tabia yani ya, yani ya kuimba anaimbaimba, na mimi tayari nilishamwambia Mungu mtoto wangu akiwa kiume nitamwita Ibrahimu. Pale nikasema kwamba akiwa kiume mtoto wangu nitamwita Ibrahimu. Wakati wa kujifungua, kwa kuwa nilikuwa mgonjwa, na na sina yani sina hata hali ya kusema mimi nitaishi yani hata hilo neno la kumwita mtoto jina nilijua nikirudi nyumbani nitamwita lakini bahati nzuri jina likatoka nyumbani likaletwa hospitali na mimi nikasema mimi na jina langu nataka kumwita na nilijua nikitoka hospitali ndo nitaita hilo jina la Ibrahim kumbe mnaniletea huku huku jina mimi na jina langu mume wangu akasema mi nishaliita hilo jina, hilo ndo nalipenda. Na mi nikaambia na mi na jina langu. Mama akasema msibishane, ukizaa mtoto wa pili, Mungu akikupa wa kiume tena utamwita hilo jina unalolitaka. Kwa hiyo mimi kwa kuwa ni mgonjwa sikuweza kubishana. Kweli huyu mtoto kamgisha wa kwanza akaita baba yake kwa vile mwaya, akamwita hilo jina Kamgisha. Mm. Kwa hiyo na mimi ile nafasi ya kumpa Ibrahimu sikuwa nalo, na vile nilikuwa naumwa sikuwa na mabishano mm. Basi kwa hiyo ni, ni mtoto wangu alivyokuwa ame, amekuwa pale, ikabidi mtoto wangu awe na, na tabia hizi za, za kuimbaimba na nini, na ikafikia wakati mpaka nikamuonya nika mi sitaki tabia ya kuenda mziki, yaani nikaona kama uzi, mziki ni uuni tu, mwisho mtoto utakuwa usomi basi unaimbaimba, mimi sitaki. Kwa hiyo nikamkataza na yeye kweli akakatazika, nikawa ile tabia afanyi tena. Mm. Kwa tumeendaenda huyu mtoto wa pili nilipomzaa nikamwita jina la Ibrahim. Mpaka leo mimi mtoto wangu wa pili ni Ibrahim kwa sababu nililipanga kabla sina mtoto, basi unamwita Ibrahim. Kwa hiyo maisha yangu nilipokuwa nimeishi ndio mtoto wangu maisha yake tumekuwa hivyo, nikawa sasa maisha yanavyoendelea nikawa nimesikia sasa mwanao Kam Kamgisha ana, ana, ana, ana, amepiga picha na Harmonize mm. amepiga picha na Harmonize, mi nikawaza kama anapiga picha na Harmonize basi nikakakaa, wakaniambia yani Kamgisha ameonekana yuko na Harmonize ana, ana, anaimba sasa mm. mimi nikawa nasema huyu mtoto anampataje ana, ana Harmonize na yeye kazi yake sio hiyo ya kuimba. Mm. Basi nikakakaa siku moja, mke wake mwanangu akaniambia, mama, historia, historia yako sasa. Leo nataka umwone mtoto wako ana, ana yani umwone mtoto wako. Akaniwekea akaniwekea video, akaanza kunionyesha mwimbo yani anaimba sasa. Sasa wakati namwangalia namwona kweli mwanangu kama ndo anaimba. Mimi nikasema na maana kwamba huyu mtoto alikuwa anaendelea kuimba, mi nilimkataza, ujue toka zamani lakini kumbe yeye moyo wake anapenda kuimba, na maana anaacha kazi anaenda kujifundisha wimbo, alafu anaimba na Harmonize. Ha! Kwa hiyo mimi nikanashangaa, Katika kushanga kwangu yule yule yule mke wake aniambii chochote, mimi naangalia tu, aniambii chochote. Baadaye kas hmm. mke wa akamgisha, aliniwekea hiyo hmm. wimbo wa wa wa wa wa wa hiyo wa Ibla, hmm. unaona alivyoniwekea sasa, ndo akawa anavyoimba nikamwona nikamgisha anaimba mm. Basi nikabidi sasa nishangae na kusema huyu mtoto ilikuwaje, akaacha kazi akaendelea na kuimba, na hii tabia anayotoka utoto anapenda kuimbaimba, ina maana akaiendeleza Kwa hiyo mi nilivyokaa hivyo, yule, yule mke wake akasimamisha picha na kumwangalia vizuri yule mtoto Yu, video, eh, video anaimba na video hmm. Anaona akawa ameimba ule ule alivyosimamisha tu, akaniambia mama, unamwona huyu? mama, unamuona huyo? Nikamwambia nimemuona. Akasema huyu sio mwanao Kamgisha, huyu ni Ibrahim ana, ana, ana Ibrahimu anaimba Konde Boy. Nikasema Ibrahimu, kwanza lilinishtua, lilinishtua jinsi alivyo amefanana na mwanao. Pili limenishtua pia jina lake, kwa sababu na historia niliingia ndani, nilimwambia Mungu nipe mtoto wa kiume na nikimpata nitamwita Ibrahim. Lakini baada ya mtoto yule kumpata, tulibishana katika kutoa jina, aka ikabidi lipite la baba yake, mimi langu likabaki, lakini na huyu namuona anaitwa Ibrahim. Kwa hiyo nikaa na maswali mawili yalinipelekea kujua kabisa inawezekana mimi ile habari ya kusema wanaibiwa watoto itakuwa ni huyu, watakuwa ameniibia. Kwa hiyo lile neno mimi nikawa nalo, na kwa kweli machozi yalinitoka, yalinitoka kwa sababu niliona uchungu sana. Baadaye nikamwambia dada mmoja yeye yeah, akadownload akamwona Ibrahim. Sasa alivyomwona nikasema ngoja nikamwambie watu huyu ni nani. Kwa hiyo majirani kaambia huyu ni nani, wakasema huyu nikamgisha. Nikamwambia jirani mwingine akasema huyu nikamgisha. Nikamwambia kama watatu wote wakasema huyu nikamgisha, yaani unatufanya huyu ni nani kama sisi hatumjui? Huyu sikamgisha. Baadaye nikamwambia jamani, huyu sio Kamgisha, huyu ni Ibrahimu anaimba konde, konde, konde genge. nikaambia watu wakashangaa, ye ndo, ndo mbona kama Kamgisha? Nikamwambia na mimi ndio kilichonishangaza. Basi ilo neno watu pale wakawa wamejua itakuwa labda mwanao na wewe unatuhadisiaga itakuwa ni huyu, labda uliibiwa. Kwa hiyo wale watu nao wakalibeba huyu na huyu, wengine wanakuja kuniuliza wengine wana hivi, wengine hivyo hivyo. Kumbe lile neno likafika mpaka kwa waandishi wa habari. kumoja wakanifata, walivyonifata pale kunioji na nikahadisia kama nilivyokuwa nilivyohadisia, wale wakasema tutakusaidia. Katika kunisaidia mpaka sasa sikuona majibu, na mimi nilisema kama itaonekana mtoto ni wa, sio wa kwangu, mimi nitayapokea hayo majibu kwamba sio wa kwangu, lakini nachotaka kifuatiliwe kuonekana kwamba ile moyo wangu unavyosema ni kweli au sio kweli, kwa sababu ninaomba nipate msaada huo, kwa sababu mimi sioni msaada kwa kupata wala niseme nini, labda nisaidiwe, lakini kupitia waandishi wa habari wao watajua watanisaidia namna gani. Kwa hiyo mimi nachotaka nijue ukweli, kama ni sio mtoto wangu, mi niko tayari kulipokea hilo neno, lakini nikiwa nimelizishwa kwamba huyu sio mtoto wako kwa, kwa kipengele fulani na fulani, hii sio mtoto wako. Vipengele gani unavitegemea au unaomba vitumike ili iwezekane kujua ni mtoto wako au sio mtoto wako? Kipengele cha kuonekana kwamba mtoto huyu wako au sio wako, mm. kipengele ambacho wanacho wanachokiona watu mm wengi ni DNA. Kwa hiyo kasema DNA na wataniletea majibu, lakini mpaka sasa hivi yapata mwaka na nusu hawajaniletea majibu. Mimi nilijua kwamba hapa walipo na, na, maji haya nitayavukaje? Walipokuja wale nilifurahi, nashikwa mkono navushwa, lakini wameniacha katikati, lakini sijajua nini wamekwama, na hilo ndo linanishangaza mpaka sasa. Hmm. Sawa, mimi nikurudishe nyuma kidogo kwenye mazungumzo uliyozungumza katika operation ya kwanza kwanza, umesema wewe haukusign na hakuna ndugu yako aliyesign, lakini ulipojifungua ndugu walikuwepo, mm. walikataa kusign, walikuwa mbali kabla ya wewe kutakiwa kufanyiwa upasuaji au ilikuwaje? Ndugu zangu walikuwa mbali kwa, kwa kawaida mgonjwa yani mtu aliolazwa anaendaga kuonwa asubuhi saa kumi na mbili mwisho saa moja. Hmm. Mimi napelekwa upasuaji nilipelekwa saa mbili Mm. saa mbili asubuhi. Kwa hiyo hamna ndugu, hamna nani. Kwa mm. mimi hawakusaini ndugu zangu, wala mimi sikusaini. Lakini kwa kuridhia upasuaji ufanyike, ina maana uli ulikubali hapo, hakuna dauti yoyote kwamba ulilazimishwa kufanyia upasuaji? Hilo ni hapana, hapana, kwa sababu mimi nachotaka nachotaka uzima, nachotaka kusaidiwa, siwezi mm. kukataa hilo swala. Mimi kuwa tayari. Sawa, upasuaji ukafanyika, siku nzima baadaye ukapata fahamu na ulimwomba Mungu akupe mtoto wa kiume na kweli akajalia ukapata mtoto wa kiume baadaye ule umedai kwamba sehemu ile iliyokuwa imefanyika nyuzi zikafumuka mm. ikabidi usafishwe tena bila ganzi. Kwa nini ilikuwa bila ganzi? Sijajua kwa sababu gani mm. E, mi sijajua kwa sababu gani bila ganzi. Mm. Kiukweli walinisafisha bila ganzi na, na operesheni ulifumuka wote tu mm. Walisema zimepona nyuzi tatu kutoka kitovuni mm. Lakini kuanzia hapo kwenye nyuzi tatu kutoka kitovuni mpaka chini mm. Ilikuwa ni shimo, yani ni kwamba ulirudi uli, uli wote kwa kama ulikuwa hujashonwa. Na ilikuwaje au ni kitu gani kilisababisha hizo nyuzi zikafumuka kwa kiwango kikubwa kiasi hicho? Mimi siwezi kujua mm. Mimi siwezi kujua Kawaida basi pale daktari alivyoniona anasema naonekana wewe ulitia maji. Mimi nikasema mimi sijatia maji au ulioga, nikamwambia mimi sijaoga. Akasema hapa inaonekana ulitia maji. Mimi nikamwambia sijajua lakini mimi sijalowesha ili bendeji wala nini. Basi akasema usije ukatia maji tena. Na hivyo ndio ilivyokuwa labda ndio sababu. Kitaalamu mimi sijui zaidi, lakini yeye alichosema labda uligusisha maji, uliweka maji. Hmm. Hmm. Baadaye ukasema baada ya kuku wakasema wanatakiwa watoe uchafu uliokuwa mwingi, hmm. ukatolewa ule uchafu kama ulivyotangulia kusema bila ganzi, lakini kuna kauli moja ukasema liliingizwa gozi, la kwanza, la pili na la tatu gozi la aina gani, mm. kufanya nini, lilidumu kwa muda gani au bado unalo mpaka leo? Hapana, gozi sina mpaka leo. Yaani kama vile mtu wana, unajua kidonda kinapotumbukia ndani mm. wanaweka wanaweka gozi au tuseme kama pamba mm. inayoweza ku, ku, kujaa alafu baadaye wanatoa hivyo hivyo. Walikuwa katika kulisafisha kwangu wasiwache, wasi, wanimaanisha kwamba wasiache shimo ikazidi kuwa usaa kwa hiyo walifanya vile wenyewe kitaalamu kidogo ndani kwamba lazima kiwa vile mpaka kilivyokuja kujaa nyama mm. eh, walifanya vile mpaka kilivyokuja kujaa nyama wakaacha. Ika maisha yakaendelea bila mm. wewe kutambua chochote. Mm. Mtoto akiwa na umri wa miaka miwili ndo kaja kugundua kuna watu wanapiga hizo story mm -hmm. zilikuwa zina ushahidi za kwao au zina zenyewe zilikuwa kama za kwako? yani wanasema yani, walikuwa wanasema tu kwamba watoto mara nyingi utakuta wanaibiwa, yani unajua, katika simlizi wa mama wanaongea hivyo mm. Katika kuongea hivyo na mimi ndo nika nime, nime, yani kama nimefunuka akili, kwa sababu katika usichana wangu sijai kusikia loneno mm. Lakini nimekuja kusikia baadaye mm. Unaona. Kwa hiyo ndio maana hivyo nilivyokuja kusikia na mimi nikawekea wasiwasi, nawezekana na mimi labda niliibiwa. Hapo inatakiwa ipite miaka mitano bila kubeba ujauzito mwingine. Mm. Wakati huo kijana wa kiume mmevutana majina na baba yake mpaka akaitwa Kamugisha badala ya Ibrahim. Mm. Ukaridhia kutokana na hali yako kwa mujibu wa maelezo yako. Mm. Baada ya miaka mitano ukabeba ujauzito mwingine. Huyu mtoto wa pili ndo ukamwita Ibrahim wakati huo Kamugisha huyu anaendelea kukua na wewe umeshapata zile taarifa mm. Kwa nini haukutaka kufanya uchunguzi au ulifanya uchunguzi kutaka kujua ilikuwaje kuhusu mtoto wako, na kama ulifanya iliishia wapi? Yaani wakati akiwa mtoto mdogo, mimi sikufanya uchunguzi kwa sababu mm. yaani sijajua nianzie wapi katika kulalamika hiko, niende hospitali nikalalamike, naanzia wapi? Yaani kiukweli sijajua pa kuanzia, mm. mi nikabaki tu inawezekana niliibiwa. yani ni hivyo, yani siwezi nikajua ni wapi nianzie, hmm. siwezi, yani sijajua nianzie wapi. Basi ndo hivyo tu, nikabaki tu kulalamika moyoni mwangu tu basi mm. Wakati unapotakiwa kujifungua, anakuja dokta huyu, anatoka anaenda anamuita mwingine, Mm. anakuja huyu anakuangalia, anaenda anamuita mwingine Mm kwenye uzao au uzazi wa mara ya kwanza kwa kijana huyo Kamugisha yeah. ulipanga mm. kumuita Ibrahim mm. ulikuja kujua kwa nini walikuwa wakija wanaondoka? Sijajua mm. kwa sababu akini akini akiniambia kaa vizuri, akini akiniangalia kaa vizuri, anaondoka hivyo, yani anaondoka kwa sababu aniambie mm. na mimi nimekuwa mpole kwa sababu nahitaji msaada, nahitaji kujifungua. Kwa hiyo siwezi nikamwambia kwa nini unaondoka, hata mm. sikuuliza ila kuna ondoka ya mtu aliyeshtuka, mwenye hofu au aliyeondoka katika hali ya kawaida. Wewe ulikuwa unatazama picha gani? Yaani kumtazama yeye anaondoka kwa sababu gani? Mm. Yaani akiniangalia tu anaondoka. Yaani sikuwa najua kwa sababu gani. Yaani mimi nilikuwa nahisi yaani nina matatizo gani? Yaani mimi nilikuwa najiogopa mimi nina shida gani? Yaani simwangalii yule kwa nini anaondoka au yupoje hali gani? Mimi nikaona tu yaani katika kunisaidia. Inawezekana wale walikuwa wanaondoka, labda si wajuaji zaidi, aje mwingine, ni hivyo. Kwa hiyo walikuja wawili, ila watatu ndo walitoa hayo maamuzi na ndo walikuwa wa mwisho. Kwa hiyo mimi sikuwaangalia wale wanaondoka kwa sababu gani, kwa sababu gani. Wakati ukiwa unapima na kuambiwa una watoto mapacha mm. Mara nyingi kama ni ultrasound, vipimo vinavyofanyika huwa ina unapewa kuonesha kwamba vipimo vilionyesha hivi na mwili unaonesha hivi, tumboni watoto wanaonekana hivi, mm. huwa inaonekana. Ulipewa? yani ultrasound sikupewa. Mm. Na wala ni ultrasound mimi sikupiga. Mm. yani sikuambiwa. Mm. Kapiga ni ultrasound. Mm. yani hilo neno sikuambiwa kwa nesi, sikuambiwa popote. Mm. Kwa mimi sikupiga ni ultrasound. Sasa kama ukufanya hiyo ultrasound, walijuaje kwamba kuna watoto mapacha? walijua katika kunipima kwa mikono, yaani wao wanapimaga kwa mikono Una, anaweza nesi akakupima kwa mikono akakwambia mtoto amekaa vibaya, akakupima kwa mkono akakwambia mtoto yuko vizuri. Kwa hiyo mimi katika kupimwa alikuwa anapima tu kwa mikono, tumboni kwa kukandamiza, yaani ana, anapima tumbo lile na anajua kwamba mtoto yuko vizuri, mtoto kakaa vipi. Hiyo ndo tunaambiwaga hivyo kwa lugha kwa lugha nyingine tuite kwamba mm. wanapima kwa utaalamu mm. wa tuseme wa wa kiasili kwa namna nyingine mm. sio kwa utaalamu ule wa hospitali mm. kwamba utapewa majibu haya hapa, watoto mapacha wa hapa mm. uwaone. Hapana, eh, sawa. Hiyo sikupimwa kwa, kwa, kwa picha, nimepimwa mm. tu kwa kwa vitendo, mikono mm. walipima kwa, kwa kutumia mikono yao mm. sikupigwa picha au ultrasound yoyote mm. mm yakatokea yaliyotokea, ukapewa mtoto mmoja, mm. ukaja ukabahatika ukapata mtoto wa pili baada ya miaka mitano mm. Ukaambiwa urudi baada ya siku arobaini. Kurudi unapewa taarifa za kwamba kizazi kimefungwa. Kimefungwa kwa mapokezi yako yalikuwaje hapo? Niliumia, yani niliumia sana, yani kupokea kwamba nimefungwa mm. kizazi, niliumia sana mm. yani kama siku tatu sijisikii kula Mm. Sijisikii chochote mpaka mama angu akaniambia kwamba mwanangu, kuzaa watoto wengi sio kupata, hata hawa wawili uliowapata wanatosha sana. Hawa wawili watao, umwombe Mungu wakue watoto hawa, wakioa jumla yake watakuwa na wanne, kwamba wao wakioa tayari na wale wakamwana ni watoto wako. Mungu akisaidia wale watakusaidia wata, wata, wata vizuri Mm. watakupenda. Yani Mungu mwenyewe ana sababu. Kwa hiyo wewe usiumie sana, wewe muombe Mungu akuwe watoto wako. Na mm-hmm. ni kweli mi nikali, yani mama yangu kwa muda wa siku ile ya tatu ananiambia maneno hayo, mm. moyo wangu kama aliusawazisha, mm. yani aliusawazisha ani kwa kipindi kile nilivyopokea, nimefungwa kizazi kwa ajili ya operesheni wa kwanza. Yaani hilo neno nililipokea pale hospitali ya Muhimbili, yani hilo neno nililipokea kwa maumivu. Kufungwa nikiwa na miaka ishirini na sita, mm. alafu nimezaa wawili tu, alafu wa tupu. yani nilikuwa na haja pia mm. ya kuchanganya watoto niwe na wakike Kwa hiyo nilivyoambiwa hilo neno kwanza niliniumiza lakini nikalipokea. Kabla hatujaja kwa Ibrahim wa pili, tubaki kwa huyu Kamugisha mm. wa kwanza ambaye alitakiwa kuwa Ibrahim. Kwanza unafikiri kwa nini wewe ulitamani kumuita Ibrahim, lakini huyu ambaye unasema huenda ni mwanao pia mm. naye ni Ibrahim mm. na, na hali ya kuwa sio wewe mm. uliyetajwa kwa mama yake mm. sio wewe uliyemlea mm. katika vipimo na malezi na imani yake sio mm. wewe mm. uliyemzaa mm. Inakuwaje anaitwa Ibrahim na wewe ulipania mtoto wa kwanza aitwe Ibrahim? Hilo ndo lilonishangaza kutoka kwa Mungu na hiyo pia ni ngazi ya wasiwasi mm. kuonekana inawezekana ni mtoto wangu mm. yaani hiyo pia inanisababisha mm. kuangalia ufananaji, hulka na pia hilo jina mm. kwa nini ni mtoto ambaye nilimnenea akiwa tumboni mm. mpaka mm. sasa hivi nyinyi naongea na waandishi wa habari ni wanadamu tu mm. lakini hichi ninachokiongea mimi Mungu sasa hivi anasikia kwamba mm. nilimuomba na niliahidi mtoto wangu wa kwanza nitamwita Ibrahim, na hilo alikutokea katika yule mtoto nilokabidhiwa. Sikumwita kutokana na utata, na mimi mgonjwa, sikutaka kubishana mm. Lakini kwa kuwa nilisema mtoto, yani ile ahadi kabili nitoe kwa mtoto wa pili, lakini si lengo lake mm. Lakini baada ya kuonekana nalia, labda nimeibiwa, nimeibiwa, huyu mtoto nilomwona amefanana na Kam kwa hulka, na kisha jina niloliahidi ndilo analo mm. Hilo limenipelekea sana kuwa na, na, na msukumo kutaka kumfahamu mtoto huyu. Mimi kinachonishangaza ni kwamba kina mama wengi hata kama akiwa na mapacha wanne wanaofanana atajua yule pale anaitwa John, yule pale anaitwa Jonathan, yule pale anaitwa James, huyu hapa anaitwa Jacob, anawajua wote kwa majina na kwa sura mm. hata kama ni mapacha na wanafanana mm. Ilikuwaje kwako wewe uletewe Ibrahim ufikiri nikamugisha usiweze kuelewa yule sio mwanangu? Kwa ka, yani kwa kawaida vile anavyoimbaimba, kwa kweli yani kumtofautisha mi nilishindwa, yani nilishindwa kabisa, yani sijaelewa kwa nini nilimfikiria Kamgisha. Mm. Yaani kwa kweli hata alinifungulia mkamwana, hata angekwepo hapa mm. angeniona mi nilivyokuwa naongea, nashangaa kwa maneno mm. yaani sikutaka ku, ku, kusema amefanana, yani nilijua ni yeye tu mm. na ndio maana kuna watu walikuwa nasema amepiga picha na Harmonize, na maana watu walimjua ni yeye hata hivi maisha ya kawaida tulifiwa kwenye msiba, lakini kuna baadhi ya wavulana walisema Ibla kaja kwenye msiba huu, mm. msiba ni nani kwao mpaka Ibla kaja. Mm. Kwa hiyo kuna watu walizania wakimwona mwanangu kwa ghafla, lazima kama unamjua Ibla utasema yeye ndio Ibla mm. kutokana na maumbile, rangi na hata hata sura, kichwa chao wako hivyo. Hata kama kuna tofauti kidogo, ipo, lakini sio kusema labda utafautisha ghafla ukasema uka, uka yani lazima utalinganisha, lazima hmm. utamwita hiyo. Sawa. Mtoto wa kwanza huyo Kamugisha amezaliwa mwaka gani? Eh, mtoto wa kwanza Kamugisha amezaliwa mwaka tisini na tano. tisini na tano wapi? Lugalo hospitali. Ibrahim, kama umewahi kubahatika kufahamu taarifa zake, amezaliwa mwaka gani? yeye wakati anaojiwa kule, mi nilivyoitazama, wanasema yeye ana miaka ishirini na tatu wakati Kamgisha ana miaka ishirini na tano mm. mm. Kwa hiyo hapo katika kuongea kwake yeye kama yani imepishana miaka. Aha. Kwa maana nyingine ni kwamba miaka yao ya kuzaliwa ili kuweza kufananisha moja kwa moja mm. kwa kusema kwamba huenda aliibiwa mwaka ule na miezi ile, hapo inakataa mm kinacho kwamba huyu ni mkubwa mm. Kamugisha ni mkubwa miaka miwili kwa Ibra mm. Kwa mujibu wa maelezo hayo mm. Sawa, baada ya, ku, ya kufahamu hayo sasa kwamba hawafanani hawa kwenye miaka ya kuzaliwa, haujawahi kujua kuhusu jina la Ibra limetoka wapi na mengine mengine ambayo yapo hapo katikati. Umewahi kujaribu kumtafuta Ibra wewe binafsi? Yaani kuwasiliana sijawahi, mm. kumtafuta sijawahi. Yaani nakuta kama hilo neno kwangu linashindikana kutokana labda na jinsi alivyo, alivyokuwa yeye nafasi yake. Mimi ndo nashindwa katika kumtafuta. Yaani ingekuwepo tu labda anakaa nyumba fulani au nini kawaida. Mm. Inawezekana ningeongea naye lakini kwa yeye kuongea naye kama mimi nimeshindwa yani nimeshindwa kumpata na kuongea naye hivyo. Na hata hivyo haitasaidia kwa sababu yu, mtoto kama ni kweli imetokea ile ninavyodai mm. mtoto hawezi kuelewa, hawezi kuelewa hata kidogo. Lazima atakuwepo amejua kwamba mama ni huyu aliyemnyonyesha mpaka mwisho na kumlea na alimwona yeye. Sasa hawezi ile neno la nikisema mimi atakuwa kama anashangaa, mm. siwezi kupata majibu nitawaita niwaulize, bado nina haja ya kujua mm. Ndio maana hata nyie mlivyokuja nimehadisia kama ilivyo mm. na msaada wangu mimi mm. kusaidiwa neno hilo mm. Lakini kwa mimi binafsi nakuta sielewi wapi nianze, mm. yaani najikuta siwezi. Kama unapima DNA unagundua mtoto sio wa kwako mm. au ni wa kwako mm. unakubaliana na matokeo yote mawili? E, mimi nakubali na hilo neno nimeliweka toka mwanzo. Mimi nakubali mtoto sio wangu, ni kipimo kinasema huyu sio wako, basi na mimi nitakubali. Naweza nikasema ni, ninaweza nikasema bado ninasema kwamba nime, nime, nime, nilichukuliwa kwa sababu dalili ya mimba nilipouliza mpaka waliozaa mapacha wamesema hiyo dalili hata mimi ninayo, nilikuwa nayo na nimezaa mapacha yaani watu wote kwamba kuonekana kuna mfereji unaonekana na walioza mapacha wote wanasema. Nimeuliza walioza mapacha wawili mm. na wote wamekubaliana na neno hili nilosema mimi kwamba wanaona, na mimi nilikuwa sijawahi kusimuliwa na mtu mm. niliona mimi, na waliozaa kabisa wamewaona watoto zao wameona mm. kwa hiyo mimi naamini kwamba nilizaa mapacha, lakini pacha mmoja alichukuliwa, lakini sijajua, niko katika kutafuta. Ah, hujajua kama huenda akawa ni Ibra, Mbla, au akawa ni mwingine vile vile, lakini katika hisia nilimeshikilia hisia kutokana kufanana, kutokana na jina na yani kufanana na hulka na jina hilo limenipelekea pia ni muhisi, lakini mm. katika kuhisi ikiwa sio, mi niko tayari kulipokea kwamba si mtoto wangu, nakubali. Tuende kwenye mtoto wa pili Ibrahim ambaye Mwenyezi Mungu aliruhusu aitwe Ibrahim na mm. familia ikakubali mm. kama ambavyo ulipanga kumuita Kamugisha ikashindikana. Mm. Huyu wa pili, wakati unapewa taarifa kwamba umejifungua mtoto wa kiume na unafika kule unapewa mtoto wa kike ukazungumza ukasema, wa kwangu mimi ni wa kiume mm ikatokea doubt kwamba hebu tuangalie kwenye namba zile ambazo mna, anapewa mzazi na mtoto. Hmm. Kuangalia namba yako na yule mtoto wa kike ikawa tofauti kwa wale waliokuwa wanahusika pale. Wow. Na wenyewe walichukuliaje tukio hilo? Yaani pale niliposema mtoto huyu sio wangu, hmm. kwanza wao walisimama kwenye jina, hmm. yule mtoto amewekwa jalada la namba ya, la jina langu wa kike. Wanakaa vitandani kila mtoto na kile kile kitanda alicholalia mtoto kuna jalada la mamake mm. jina la mamake. Kwa ule mtoto wa kike alikuwa kwenye kwenye jalada la jina langu mm. kwa hiyo akasema, jina lako wewe sisemeni mm. basi kama nisemeni ndio mtoto wako. Mimi nikasema mimi nasema hivi, huyu sio mtoto wangu mm. yaani mimi sikusimama katika lile jalada, mi nilikataa, lakini mm. wao kasema mama yake huyu anaitwa Semeni na wewe ni Semeni, huyu ndo mtoto wako. Mimi nikasema mimi mtoto wangu kuanzia daktari kaniambia wa kiume, ndugu zangu wamekuja pia wamesema na wao wameambiwa wa kiume. Kwa hiyo kuja kuambiwa hapa ni mtoto wa kike, hapana, mimi mtoto wangu wa kiume. Lakini kati yao manesi waliokusanyika akasema tuangalie namba ya mkononi, hiyo ndio iliyokuja kuleta suluhisho. Hmm. Namba ya mkononi kuangalia, wakakubaliana na mimi hmm, kwamba kweli sio mtoto wake. Mm. Ndipo wakaanza kumtafuta mm. namba yangu iliyofanana, wakampata mtoto wa kiume mwenye namba yangu, wakakuletea, wakanipa. Ilikuwaje kwa yule mama ambaye alikuwa tayari kashakabidhiwa mtoto wa kiume, kuambiwa tena huyo mtoto sio wa kwako, tunampeleka kwa mama yake? Au yule mtoto alikuwa bado hajapewa kwa mama mwingine? Alikuwa bado hajapewa, yaani yule mtoto wangu bado alikuwa amelala kwenye kitanda kingine. hmm. E, walimtafuta wakampata kwenye kitanda kingine, alikuwa hajapewa mzazi mwingine e, bado, ila jalada la jina lilikuwa la mama mwingine. hmm. Hmm. Yule mama mwingine wakati huo alikuwa wapi? Bado hajafika, nawezekana yupo udini au yuko wapi, lakini bado alikuwa hajapewa, yani hajachukuliwa. Mm. Mm. Baada ya hilo kutokea, Mm. kuli nini ambacho kiliendelea? Basi mi naona pale kilichoendelea, tumepewa mtoto wetu na kila mmoja alirudi naye udini, kila hmm. mtu alimbeba mtoto wake Mm. tukarudi udini na tukapewa ruhusa ya kurudi nyumbani. Kesho. Ila ila baada ya pale wewe uli, ulichelewa kutaka kumnyonyesha mtoto wa kiume mm. na wa kike pia ukutaka kumnyonyesha huyu mm. wa kiume, kwa nini ulichelewa kumnyonyesha? Uh, unajua ile kitu kushusha pumzi, yani sio rahisi ile haraka haraka mm. yani nikashusha, nikawa na mawazo mm. kwa nini yani, kwa nini iwe hivi? Bado namtafakari ni mtoto huyu, lakini wale wakanijua wakasema ni mtoto wako, mm. mnyonyeshe, angalia namba ya mtoto na namba yako. Hii ndio tuliokosea. Hili jalada limetupwa kwa makosa kwamba mm. mtoto wako amepewa jalada la mama mwingine. Mm. Kwa hiyo huyu ndo mtoto wako, kikubwa ni namba, ndio maana tunavesha. Mm. Kwa hiyo na mimi nikasema sawa. Wale niliwaelewa, walisema ni bahati mbaya. Mm. Baba wa watoto wawili wa kiume Kamugisha pamoja na Ibrahim, naye vipi kwa upande wake? kwa sababu kuna mzazi mwingine naweza ikafikia mahali akasema mimi nataka mtoto wa kike bwana. Hapo palikuwaje au panaendaje? Yaani yule baba lilipokea vibaya hmm. Yaani lile swala alivyolipata alilipokea vibaya, anasema mimi hakunieleza, ila kitu kilicho ndani yake mm. ni kuja kujua baadaye mm. kwamba yeye akaamua tu kusema mimi nasafiri mm. kumbe ndo anaondoka, yani ndo ananiacha mimi anasafiri akaniacha akaondoka, lakini baadaye kumbe alienda kukaa kwa mwanamke mwingine na nikasikia nikasema mi mume wangu kasafiri, watu wakasema wamemwona. Hmm. Katika kumpeleleza nikampata na mpaka nyumba alokaa, hmm. lakini baadaye katika kumuoji, kwa nini umefanya hivyo, akasema mama Kamgisha amefanya mpango na madaktari kufunga kizazi, na mi bado kijana nahitaji kuzaa. Kwa hiyo yeye akafunga kizazi bila kuniambia, na watu wengi wanasema huwezi kufunga kizazi bila kutia saini, bila ku, kuelezwa, lakini yeye anasema hakuelezwa, kumbe alijua. Kwa nini mimi hakuniambia? Kwa hiyo mimi nimeona huyu hapa ameamua kufupisha uzazi wakati mimi nataka uzazi, kwa hiyo ameamua kwa kuondoka. Kwa hiyo hilo linipelekea mimi kuumia, nililia sana mm. na mpaka baada alikaa huko baadaye, yani mpaka leo navyoongea nimelea watoto wangu nikiwa singo ni singo kabisa watoto wangu wote nimekaa nao mpaka mwisho na mpaka sasa hivi mtoto wangu mpaka ule Ibrahimu wa pili yupo chuo na, na, na, na, na baba yake ajali chochote yani toka ameondoka na chanzo yeye aliniambia ni hicho hakuna kingine kwamba mimi nimefanya mipango ya kufunga kizazi hicho ndo alichonieleza kwa mara ya kwanza kama kweli haukufanya mipango hiyo, ulichukua hatua zipi juu ya kufungwa kizazi? Kwanza madaktari walisema ukimueleza mume wako tulivyokufunga hakuelewa, mwambie aje. Wow. Kwa mimi nilivyomwambia, nikamwambia kwanza twende ukasikie. Hmm. Yeye akakataa akakataa. Mm. Kwa walivyokuja kukataa na maana hakutaka kuja kusikiliza. Mm. Kwa hiyo mimi niliposema mimi mwenyewe nimeshangaa, mm. ye hilo neno akukubali. Inawezekana kuna watu wamemwambia kwamba hawezi kufungwa bila yeye kusaini. Yule atakuwa amesaini na nini yeye akayapokea maneno ya huko, lakini kiukweli kabisa mimi mwenyewe sikujua mpaka nilivyokuja kuandikiwa namba ya siku arobaini nirudi ndo akanieleza. Lakini sikujua. Kwa hiyo siku arobaini ilikuwa kwa ajili ya kupewa maelekezo hayo tu. Hayo tu mm. Yaani siku arobaini ilikuwa kuelekezwa hivyo tu basi mm. eh. sijajua kwa nini waliniambia mpaka siku arobaini na sio siku ile ile, mm. sikujua mm. na, na wewe ukutaka kuwauliza kwa nini amkusubiri pengine niwe sawa ndio mm, niridhie mwenyewe ni saini mwenyewe? Ah, ah, mi sikutaka kuwauliza wao, wamesema kwamba yaani kutokana na mshono jinsi tulivyokupunguza tumbo haiwezekani kubeba mimba. Kwa hiyo pale inawezekana kwamba wanijadili wasinijadili, mi lazima nifunge. Wao wao wamesema haikuwezekana kushona kawaida bila kupunguza nyama za zile tumbo, kwa sababu haisingeshoneka, kwa sababu kovu lilikuwa kubwa pana, kwenye kovu huwezi kushona. Kwa hiyo wao wakapunguza na walipelekea kwa utaalamu wao Mm. Mimi sikukataa, yani sio kwamba alinijadili, niliposikia nimeona basi kweli ilikuwa haina budi kufanya hivi. Na mimi nimekuelewa, kama ilikuwa ukubali usikubali ndio lazima ufungwe mm. Basi na wenyewe walikuwa hawana budi kufanya hivyo mm. Kwa anayekutazama mm. kuanzia na Ibra mwanao Kamugisha, baba watoto huko alipo, bila shaka atakuwa na familia nyingine au mm. ana familia nyingine kweli. Na wewe ulikuwa ni mke wa ndoa au ilikuwaje? Hapana, mi nilikuwa ni mchumba mm. kwenye ndoa tulikuwa bado hatujafika. Yeye alipoelekea huko kashafunga ndoa, asijajua huko aliko. Mara ya mwisho kuwasiliana mawasiliano anafanyika lakini sio sana mm. Yaani sio sana, naweza nikakata miezi mm. nikasema labda nampigia mm. Yaani mara nyingi matukio kwamba huko mtoto kafaulu, nisaidie Mm. anaweza asitoe msaada. Mm. Yaani inawezekana kama hivi kufaulu, nikimwambia namtafuta kwenye tukio, namtafuta mm. nawezekana nampata au nisimpate. Na uaga kila ntakachomtafuta mtoto kafaulu, ni msaada. Mtoto kama hivi kaenda chuo, pia nikamtafuta sijaona msaada. kwao mpaka sasa hivi hata mwanangu anasoma, hakuna msaada ambao yeye anautoa e, na, na mambo yamekuwa hivyo, wanangu wanasoma hivyo kwa shida. Sawa, wito wako kwa jamii inayokutazama mm. kwa maisha uliyoyapitia mpaka leo hii, kuanzia kwa Kamugisha mpaka kwa Ibra mm. lipi la kuzungumzia juu ya hayo? Na mimi wito wangu kwanza kabisa nashukuru serikali au wataalamu ambao waliogundua kwamba kufanya operesheni kwa kumwe, kumcho, kum, kutumia nusu kaputi ya, yani ya nusu kwamba huku juu unajielewa na una, unaona lakini operesheni ndo wana, wana, wana, yani napata tumboni sijui na mpaka chini usielewi, lakini nasikia unavyofanyiwa unajielewa, unaona hiyo na, na, naona imetoa mgogoro kiasi fulani katika hilo. Hata mimi ningefanyiwa hivyo, ina maana lazima ningeona wawili au ningeona mmoja lakini mpaka sasa hivi umeleta utata kwa sababu ni, ni, ilikuwa ni kuuliwa mwili mzima. Hilo mgogoro huo naona wameutoa na nahisi labda waliujua na ndio maana wamefanya hayo, hiyo nashukuru. Lakini pia tunapokaa odini na watoto tuwe na makini, tuwe makini sana na hata utaratibu waliofanya kuingia tu ndugu aingii, hiyo ni vizuri, hiyo ninashukuru ni kwa hilo. Zamani una, una, ukitolewa leba unapelekwa chumba ambacho hata ndugu pia wanaingia na mtoto wako wanamuona mm. E, lakini sasa hivi ukitoka kule leba ukiruhusiwa, natoka tu na mtoto wako ndo unaenda nyumbani mm. hilo Wamedhibiti, nawezekana walidhibiti mambo kama hayo mm. E, nashukuru sana serikali kwa hivyo. Na kwa hiyo sasa hivi utaratibu wa serikali ni mzuri kwenye kudhibiti mhm. masuala kama hayo au mhm. dauti za aina hiyo. Ye, inawezekana inatokea lakini kwa ugumu. Inawezekana wanadamu bwana wana mbinu mhm. wanayafanya lakini si rahisi sana lakini ukiwa makini sana mzazi na mtoto wako. So mara uache uende chooni unafua muda mrefu unafua tu mtoto unamwacha. Sasa hivi sio kwa kuamini, mtoto wako ukimwona ume, umempata Mungu kakupa, kaa naye sana karibu basi. Hmm. Eh, hicho mm. E, nimekiona mimi. Neno moja kwa Ibra Kamugisha, Ibra tena original wa kwako na baba wa watoto wako. Ah, baba wa watoto wangu, hili neno la kumwambia kwamba kuna mtoto ameonekana, na unakumbuka nilisema nimepimwa mapacha. Nilivyomwadisia alisema nakumbuka vizuri, na kama kuna kupima basi na mimi niko tayari. Kwa kweli na yeye alilijua na nilimwadisia, na akasema nakumbuka, na yeye anasubiri nini kinachoendelea nilivyompata. Na kuhusu Ibra mwanangu, mwanangu Kamgisha alisema malalamiko ya mama inawezekana ni kweli, kama kuna usaidizi wowote, basi ni nisaidiwe ili ili labda mimi moyo wangu utoke kwa ibla yani utoke, yani kwamba nikiambiwa so mwanangu, basi nitamtazama tu kama wengine anavyowatazama, na mimi nitakuwa nimeridhika. Mm. Sawa. Na Ibra mdogo ambaye yupo chuo? Ah, Ibra ambaye yuko chuo yupo, yupo mm. na yeye alisema kwamba na mimi niliona Ibla alivyofanana na Kamu mm. Lakini sikutaka kukwambia kwa sababu ulikuwa unalalamika na kusikia, najua nikikwambia ungechukulia ukubwa. Kwa hiyo nikasema mama, nisimwambie. Kumbe nakamgisha alisema na mimi nilisikia, niliona, lakini nilikuwa sitaki kuambia Hata mke wangu nimemlaumu, kwa nini amekuonyesha? Mm. Kwa hiyo walikuwa wanajua kabisa kwamba mimi ninatafuta nina, nina, mtoto ambaye nahisi niliibiwa. Mm. na yule alivyomwona amefanana naye, wakasema au tukimwambia mama ili atalichukulia uzito. Mm. Kwa hiyo bahati nzuri aliyenielekeza aliyeniambia ni, ni mke wake Kamgisha, na hilo kweli nimelalamika na mpaka nyewe kujua vyombo vya habari kitu kama hicho. E, mimi wito wangu kwa serikali initazame eh, kilio changu, kilio changu hiki ninacho cha siku nyingi sana na nikipatiwa ufumbuzi wa neno hili na mimi pia nitafurahi kwa sababu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho lazima Mungu awaweke watu ambao watasaidia watu fulani kwa hata waliokaa serikalini wenye vitengo vya, vya kusaidia hilo neno, naomba tu wasimame wanisaidie hili swala, kwa sababu mimi binafsi siwezi, siwezi lakini waki, kuna baadhi ya watu wenye kusimama na kufanya swala hili, hebu tu, tusaidie swala hili. Wakisimama na mimi nitashukuru, wanisaidie na mimi nasema mara moja mara mbili hata tatu, ikijulikana Ibra sio mtoto wangu mimi nalipokea, wala sijamng'ang'ania kwa sababu mwanamuziki au kwa sababu Ibra ni mtu mkubwa katika. Hapana, mimi nataka nijue kama ni mtoto wangu au sio mtoto wangu. Kwa mfano kama ikatokea ni mtoto wangu mm. mimi nitashukuru nita kwa upande wao mm. kwamba kwamba wamemlea wa maana mtoto mpaka awe mkubwa, sio kazi ndogo. Wamemlea, wamemlea, wamemuuguza, wame, wamefanya kila walilochofanya. yani nitakuwa nita nakuwa yote ni Mungu, nitamshukuru Mungu na wao pia nitashukuru na kutakuwa magomvi, na hata Ibra atajua kwamba yule wale wamewalea na walikaa nao vizuri, sio sio sio labda kushutumu au nini, hapana. Mm. E, inawezekana hata mimi yule mtoto wa kike ningekabidhiwa pale kwati sio wa kwangu, ningeonekana kwamba mimi nimetenda kosa kwa mama yake, lakini kumbe sikukosea, nilipewa. Mm. Unaona, kwa hiyo na mimi kwa sababu nilikuwa makini, mm. nikawa nimekataa kwa hiyo hicho kilinisaidia. Ibra atasimama kwenye familia ipi? Kama ikiwa ni kweli. Kule ana wazazi baba na mama. Huku ana mama. Mama ni hapo katikati atasimama wapi sasa? Ah, hiyo ni maamuzi. Hmm. Hayo ni maamuzi. Mi nataka ajue ukweli. Ajue ukweli. Hayo ni maamuzi. Hata akiendelea kubaki kule kule. Ee, mimi nitakuwa nimejua ukweli. Na yeye akijua ukweli. Basi, yani yeye ndo atachukua uzito kwamba uzito uko wapi, mm. kwamba nibaki kule kwa sababu nimelelewa mpaka nafikia hali hii, au nibaki kwa mama ambaye anadai aliibiwa. Yani hayo ndo atachagua yeye au asimame na familia zote mbili, au asimame na familia zote mbili, hayo atachagua yeye. Utakuwa tayari? Mi nitakuwa tayari. Hatuna la ziada. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ambazo unaziona hapo chini, au kututumia barua pepe katika sehemu au kututumia barua pepe kwa maana ya email ambayo unaiona katika uwanja wa comment hapo chini, kuwasiliana nasi kutuambia ni namna gani tunaweza kumsaidia Mama Kamugisha au Mama Ibrahim. Mimi nikiwa bado na maswali na we bado na maswali, tutaendelea kutafuta majibu ya nini ambacho kilitokea kwenye mambo mengi tu